在周一的部分，我们会迎接的是当月的月破大号，因此大部分的集市尽可能都是少取的。不过有几件事情在当天是可以做的，毕竟呢我们已经过完了农历年，所以如果你想要开始整理家里的时候呢，我们可以呢在今天呢进行扫射的动作。 但是呢，这个扫射呢，请务必呢是要由内往外扫，把我们的这个晦气，因为这边这一天呢属于是大号月破的日子，把这个晦气呀、病气呀，尽可能当天呢都是可以把它一并的扫出家外。因此，在当天做整整理的时候呢，尽可能呢让家里的这个窗户呢都是大开的为妙哦。那但是呢，有两个方位的这个。 窗户呢是不宜打开的。第一个呢是北方，另外一个是东方，请记得了。那再来就是呢，这一天也非常适合呢，针对如果您是有一些疾病啊，好，我们想要去求医，也很适合在当天去做求医。啊，包括如果说您是有要重新帮家里做装潢，我们要把这个旧的装潢给拆除的话，在当天也是很适宜的。 那如果我们想要帮自己呢，做一个整体的开运，我们在当天可以透过淋浴的方式哦，来帮自己呢，透过用这个艾草的肥皂，然后搭配淋浴来达到除秽的一个效果。接下来看一下周二的部分，我们会逢到的是适合开始放水的日子哦。那等了这么久，在当天呢，这可以呢同时的去进行，并且呢要提醒一下。 不利的方位呢是在我们的东方，还有我们呢属兔子的朋友在当天是不宜去做这件事情的。如果是想要求姻缘的朋友，请记得呢，在今年呢，我们想要积极一点的，有更多的这个呃对象，好，比如说这个异性，好缘可以大进，那我们就一定要在东北方的部分呢，帮自己呢做这个开持。那再来呢就是。 如果说这个我们想要人际关系啊，比如说在工作上啊，不管是对上对下或是平行的，都能够更加的和谐的话，我们呢可以在南方，也就是立方这边呢，帮自己呢做开启的部分，而在这个权力的部分，也就是我们想要升迁啊，或者是说我们想要财运比较好一点，尤其是针对你想要存的是属于那种。 大笔的定存啊，或是想要置产等等的，你想往这方面去规划的话，我们呢可以在西方的权力方这边做开池。那切记哦，在南方今年呢是逢到年空，是是非观送的，绝对绝对不宜在这一天呢做开池放水了。那么在当天呢，我们只要把这个水呢放上去之后呢，您可以在同一个时辰呢，在 一个小时之后呢，就可以再把它拿下来了，在当天完成这项任务就可以了。再来就是看一下周三的部分，这一天呢，逢到的是除害日，那这个害呢，代表的是一些我们呢在家中呢不想要看到的，譬如说蚂蚁啊、蟑螂啊、老鼠等等的啊，这种东西哦，我们在这一天周三呢。 特别的有效果，可以在这一天投药，比如说呢，用水淹啊，或者是做消毒啊，呃，或者是净化都非常适合。那在当天呢，洗喜事尽可能少取咯。再来就是周四这一天，我们逢到的是吉林日哦，大力荧幕前的男性朋友的日子。那么在这一天呢，有两个时辰哦。 是有不同的作用的，分别呢，一个是辰时，也就是早上的七点到九点，这个时候非常大力，男性可以的朋友呢，帮自己求财补财库；而另外一个部分就是我们的午时，也就是上午的十一点到下午的一点，这个时候非常适合帮自己求文昌，增加你的考运哦。所以呢，如果你想要透过这个麒麟日，请务必呢运用这两个时辰来帮自己要龙门。 再来，我们来看一下周五这一天，我们会在下午的十六点五十四分迎接一个新的节气，叫做惊蛰。那么在这一天呢，我们要怎么样来帮自己开运呢？首先呢，有几件事情。第一件事情就是头发还有指甲在当天都是可以做修剪的。还有呢，如果你是想要去做针灸的朋友，中医哦，我们呢也可以在当天呢做这个药草的这个。 艾灸，或者是呢做些的针灸都是不错的哦。那当天同时呢，也就是在我们的这个节后，也就是在下午的这个四点五十四分之后呢，我们呢尽可能呢就是吃素食哦，因为在这个这个节气之后呢，天罡的这个星宿呢会进入到这个日克，所以呢如果 你本身呢就已经是有放回缸的朋友呢，更切记呢尽量不要吃牛肉或者是它的加相关的这个加工食品会是比较好。当天呢这个金值这一天呢也是一样适合做开池放水的。如果您在周二这一天来不及布置这一个呃开运的这个。 开池放水的话，我们也可以运用呢，就是周五这一天来进行。不过，当天呢只能够在节前，也就是呢在我们的下午的四点五十四分之前，好完成这项任务哦。再来就是看一下周六这一天，我们会逢到的是下弦月。那这个下弦月的时间点呢，会是九点三十分。 好，那么在这一天呢，可以适合做几件事情哦，尤其是如果哈您的本身呢，尤尤其是脸部的皮肤状况不是很好，常常会有这个长痘痘啊，或者是有湿疹啊，或者是有这种坑坑巴巴的这个状况，我们可以利用下弦月的这个力量哦，来把来去做安排做脸，那特别针对有凹洞的、有痘痘的朋友们，你的这个效果呢会。 要好哈，可以达到扶贫的一个状态。那有些人他可能想要去做一些微整形啊，呃相关的，或是想要保养身体啊，来塑身啊，好，那也都可以安排在周六这一天去进行相关的门诊了。接下来呢，看一下周日这一天，我们会逢到的是雾探病的日子。那么，请记得雾探病代表的是。 不宜去探望生病的对象，不管他是在医院或者是在家里，都是一样的。那再来当天呢，是很大力可以做生机的日子哦，也非常适合可以安床安机也安门，有需要的朋友可以参考看看哦。以上是当周的重要日课吉凶，接下来让我们来看一下，当当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属狗的朋友，第。 二名呢是属鸡的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜哦，我们的运势哦非常的旺哦，尤其是你在执行任何的事情的时候，尽可能都是按照你的直觉，你这 instinct 在这个礼拜呢，可以给你带来非常非常多好的回报。 还有呢，在这个礼拜呢，请尽量不要让自己的情绪陷入低潮哦，因为这个低潮呢，会把你的好运势给劫走，也会帮你招来呢不好的一些厄运。所以，尽可能这三个生肖的朋友，在这个礼拜要维持开心的情绪，或者是如果不幸呢，有逢到不开心的事情，要尽量把心情给转换跟代谢掉，会是比较好的。 那这个礼拜呢，最适合就是把你的热情展现出来，不论是在感情、针对感情上，或是工作上哦，跟人际上的相处，都可以带动呢整个这个 atmosphere，而让你的这个想要的成果呢达到更好的一个状况。尤其是如果您刚好比如说在工作上您是属于一个 leader，那么对你的团队来讲的话，他们就会觉得。 非常的振奋，跟到跟到一个好的主管之类的，而这个效率呢会非常非常的高喽。好，再来呢，让我们来看一下呢，在当中呢个别生肖呢需要留意的事项又有哪些？首先呢，第一个是属老鼠的朋友在当周是逢到财源广进的一周哦，所以在这个礼拜呢，你可能会有很多的这个机会啊，比如说你可以开发到很多的陌生开发，或者是说。 你会接到一些有为的案子，那么在这个时间点呢，你可以去好好的去筛选一下哪些呢是优先要先处理的，或者是可以在最短的时间呢完成的，那你可以比较快呢拿到这个成果哦，你的财源就会进来哦。比如说奖金，好，那么属老鼠的朋友在这个礼拜运势很旺，所以并没有需要留意的天数。下一个生肖是属牛的朋友，在这个礼拜是属于渐入佳境。 那么这个渐入佳境，当然也会代表是，不管你手中呢在经历的、经历的东西，或是经手的东西或感情啊，或者是工作啊，都会逐渐的呢进展到一个不错的一个状态。所以呢，我们可以好好的去期待这一个礼拜哦。那这一周属牛的朋友要留意的天数是周三。下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜会有一点。 力不从心的一个状况，那要留意的天数有两天哦，除了周一之外，还有周六。那主要是呢，你会觉得有点使不上力，那再来可能会有一些失事啊，或是家里会有一些状况，都是属于比较突发的、临时的，让你会有点措手不及，然后会进而的呢，让你呢没有办法公私非常的分明哦，尽可能呢要让自己的心情能够隔绝一下，不要影响到公事呢。 才能够让这个礼拜的这个 depression 呢不会这么的低哦。好，那再来呢，下一个生肖是属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于知己知彼的一周哦。也就是呢，如果你面临的竞争，你就一定要了解一下对方呢底线在哪里，你才能够有把握呢去可以去 challenge 对方，或者是突破你现在的这个困境。 那再来呢？如果是你碰到了感情上的一个对手，那那么你也要了解一下你关心的那个，或者是你关注的那个对象他的喜好，这样子你才能够虏获对方的心哦。所以在这个礼拜，不管是针对什么样的事情，属兔子的朋友都要多用一点心去了解需求度，好吗？这个礼拜属兔子的朋友要留意的天数是周二。 下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜啊，是属于热不可支的一周哦。也就是你真的是快乐到了极点，但是要有点节制哦。这个节制就是用在花钱的部分哦，要有点节操。现在呢，才刚月初，如果你一开始呢就花的太开心了，你可能不用个十来天呢，就会刚见底，那就不是件好事情了。 好，那么属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，就是最主要要留意一下，控管一下你日常的生活开销，那么这样子才能够呢，让你在这个月呢，这个快乐的情绪，的维持下去。那么这个礼拜留意的天数是周三，下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友在当中呢，是属于需要以退为进的。那这当然呢，也会代表是你可能会碰到一些软钉子啊，或者是。 碰到一些被拒绝的状况，但是呢，我们要秉持着这个精神哦，就是要不断的再继续去尝试。那或许呢，你可能在感情上面可以打动对方，或者是说在工作上面可以让对方看到你的诚意跟热忱，而而给你呢多一次的机会呢，去展现你所想要推销的东西等等的。 那么属蛇的朋友呢，在当周要留意的天数有两天，除了周四，还有周日。下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜是属于心满意足的一周哦，就是你会对于你目前的现况啊，不管是生活上、啊、感情上、工作上，你都觉得分的满足哦。那通常呢，这样子也会让你心里呢，要开心一点，会开始觉得要开始。 对别人好一些，或者是去关心过去你忽略的一些人事物，那么对方都会感受到的。属马的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是周五哦。下一个生肖是属羊的朋友，在这个礼拜是属于静与心为的一周。这个静呢，代表的是你的处境，而在这个处境呢，或许会跟你预想的，或者是你预期的呢，会有点相违背了。所以这个时候呢，属羊的朋友呢。 你不要太难过哦，因为呢，有些东西呢是需要天时地利人和的。或许呢，这个逆境呢也会让你有所成长，或者是你会呢激发出更好的一个解决方法哦。这个礼拜属羊的朋友要留意的天数是周六跟周七，非常建议周末直接待在家里好好休息，哪都别去了是比较理想的。下一个生肖是属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于防微杜渐的一周哦。它代表的是什么？代表是，如果你发现你有什么错误的，或者是坏事呢，要即将萌芽的时候，你要适时的去制止它，杜绝它发生。不管是你个人的行为人，或是周遭一些状况，这个时候，请你呢，要把自律还有鸡婆都要在这个礼拜给用上了。 那么属猴子的朋友，在这个礼拜要留意的天数有两天，分别是周二以及周日。下一个生肖呢是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于官路大展的一周。这也意味的是说，在这个礼拜呢，如果您刚好是在找工作的朋友，或是想要换跑道、想要升迁、想要加薪，都不妨呢自己把那个。 条件呢说出来，或者呢，你可以在这个时间去寻寻觅觅看看，也许你就可以发现自己的条件在市场上其实还是蛮不错的哦。属鸡的朋友呢，在这个礼拜运势相当的旺盛，所以也没有需要留意的天数。下一个生肖是属狗的朋友，在这个礼拜是属于左右逢源的一周哦。那当然呢，这也会代表是贵人跟。 助力呢都会在你的左右，因此呢，你做什么事情呢都还蛮称心如意的。在这个礼拜，赶紧把落后的进度给补上，或者是把维持的进度呢再加紧的提验。对你呢都是不会吃亏的。属狗的朋友在当周要留意的天数是周一，尤其是在处理文件上面要格外的再细心一些喽。最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这个礼拜是属于这个。 富薄临身的一个状况哦，那么这个代表的是呢，我们呢可能在某些事情上面呢，你会走到一个平，而且你会卡在那边，就好像走到一个深渊的一个感觉，那好像踩在薄冰上面，代表的是你要非常的谨慎，因为你很怕出 trouble，所以这个时候请记得一定要让自己有很多的这个 backup plan 哈，来让你自己可以随时的去随机。应 因为呢，你目前所面临的事情呢，它有太多太多的变数了，所以只能以变去应万变喽。不要害怕，因为害怕是绝对没办法改变它的。那么这个礼拜属猪的朋友要留意的天数比较多，有三天，分别是周四、周五以及周六。非常建议有任何需要思考的、要决定的事项，请在这个礼拜的一开始就先定案，会比你到了。 周末的时候再来定案要来的理想。接下来，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是我们属马的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，你们最需要做的是指引方向，比如说让对方知道，其实呢，你是比较想。 这个顶客族的方式相处，或者是你比较想要以这种呃结婚的前提方向去交去相处，或者是你就是想要以一直维持恋爱的这种情境的方向，请你要把你这个方向呢明确的让另外一半去知道。那再来呢，在这个礼拜呢，如果你是属于比较强势的那一方，呃，是比较适合呢，在这个礼拜呢。 置若，让对方呢来去主导，这样子你比较可以看清楚对方到底想要的是什么，才不会常常因为别人都是配合着你、顺着你，而你一直呢都不知道对方真正要的东西哟。好，那在这个礼拜呢，尽可能呢也要多为对方服务一点哦。比如说天热了呢，买点买一点冰的啊，或者是呃天冷呢，我们带一点暖暖包啊，类似这样的一些贴心的一些小服务呢。 都可以让对方呢软在心里，在心好哦。以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，或是想要咨询当年度的流年的朋友，也可以透过上方的微讯号，或是下方的官网联系老师。我是金英老师，感谢大家的收看。我们这次的法会已经圆满的在二月二十八日第二梯次。 完成了。如果你还有想要报名第三梯次的法会，请记得在三月二十号之前，报名表格上填妥资料哦。我是金英老师，感谢大家的收看，我们下次再见了，拜拜。